Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan lanjutkan apa yang saya sampaikan uh, minggu lalu. Kita akan lanjut tentang faith and obedience. Tanpa faith and obedience, saudara cuma menjadi penonton, menjadi Kristen yang menonton tetapi melalui iman dan ketaatan. Itu semua dari Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Saudara dan saya akan melihat Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Next. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa lain kepada saudara dan saya. Sehingga oleh iman kita, ya dari iman pribadi masing-masing, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara sebetulnya yang paling dibutuhkan dalam hidup kita adalah roh Tuhan. Karena roh Tuhan yang memampukan kita untuk mengalami berkat Abraham. Ini saling terkait. Tuhan Yesus datang ke dunia, menderita, disalib dan bangkit. Goalnya supaya berkat Abraham itu sampai kepada saudara. Tetapi tanpa iman, saudara dan saya tidak bisa menerima roh yang telah dijanjikan. Jadi ternyata jembatannya adalah iman Bapak Ibu. Jembatannya adalah kita butuh anugerah Tuhan yaitu iman. Dan dikatakan iman kita, artinya pribadi demi pribadi. Bukan iman borongan, iman pribadi buat kita, buat setiap saudara untuk mendapatkan roh Tuhan, roh yang memimpin, roh yang memampukan kita untuk menikmati berkat Abraham. Kalau 3, 39, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama dengan Abraham. Bayangin Bapak Ibu, bersama dengan Abraham loh, yang beriman itu. Jadi hari-hari ini saudara, kalau hidup kita tidak dengan iman, kita bisa kecewa. Kalau hari-hari ini hidup kita tidak dengan iman, tapi lebih banyak pikiran, lebih banyak otak kita, lebih banyak perasaan kita, lebih banyak kehendak kita, saudara akan kecewa. Sebab apa yang terjadi di dunia ini, semua betul-betul sulit diprediksi dan kacamata kita, pandangan kita, penilaian kita seringkali tidak sama dengan penilaian Tuhan. Maka dari itu, ini sebuah kebutuhan mutlak. Mereka yang hidup dari iman. Jadi hari ini kita hidup dari apa? Dari otak kita, dari pikiran kita, dari kemauan kita, atau dari iman. Nah, seperti apakah iman yang dimiliki Abraham yang perlu saudara dan saya punyai. Sebab dikatakan mereka lah yang ber, diberkati bersama dengan Abraham. Next. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara iman adalah sesuatu yang muncul dari rema. Kita mes, perlu harus mutlak mendapat rema yang dari Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab, saudara dapatkan rema. Apa yang menyentuh secara pribadi buat kita. Apa yang bicara pada waktu kita baca Alkitab itu, yang bicara buat saudara. Pada waktu saudara dengar khotbah, pada waktu kita kebaktian, yang saudara harus perhatikan adalah rema Nah hari-hari ini ada banyak orang yang keliru. Saudara mengimani, mengimani, bukan kita mengimani yang mana. Ya kemarin uh, eh, Karel kesaksian share hidup, lucu ada yang berkata, wah saya mengimani, nah, saking semangatnya. Saya luruskan, kamu tidak bisa mengimani seperti yang Karel alami. Sebab apa yang Karel alami dengan apa yang Tuhan tuntun bagi hidupmu berbeda. Ini loh saudara. Yang diimani apa? Betul. Yang diimani adalah yang rema. Yang Tuhan bicara kepada saudara apa? Yang Tuhan tuntun buat kita tuh apa? Itu yang kita imani. Jangan mengimani perjalanan hidup orang lain. Ya, nanti uh, minggu depan atau dua minggu lagi saya akan jelaskan saudara. Tuhan itu membentuk kita dengan cara setiap orang berbeda. Pergilah, kata Tuhan. Ini ngomong kepada Abraham. Maka ini menjadi rema buat Abraham. Nah, apa itu iman? Pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan. Nah ini saudara, ini ciri iman. Ada banyak orang, kalau dapat sesuatu, saudara ngomong, ya terus gimana dong nantinya? Harus bagaimana dong? Jelasnya bagaimana? Nanti kalau kita pelayanan, nanti harusnya bagaimana? Nanti kalau kita pergi ke ini, nanti gimana? Nanti uh, kepastiannya gimana? Saudara di dalam Tuhan itu gak seperti itu. Kalau Tuhan tunjukkan detail, belum tentu saudara bisa menerima. Belum tentu kita bisa percaya pun belum tentu. Apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan bicara? Rema buat saudara. Ini kalau dijelaskan, oh nanti ya, kamu nanti bakal akhirnya kamu tuh uh, apa namanya? Nanti kamu akan temukan ini ya. Nanti kamu akan uh, lihat akhirnya kanaan begini ya. Nanti kanaan itu uh, limpah susu madu ya. Nanti akan ada saudara Tuhan tuh kayak gitu. Di sini yang diperlukan adalah obedience. Setelah saudara melangkah dengan iman, uh, menangkap dengan iman, mempunyai iman, mendapatkan iman dari Tuhan, saudara harus belajar obedience. Melakukan melangkah seperti yang Tuhan remakan. Saya pada waktu Tuhan berkata, jadi penginjil. Apakah saya tahu bakal di Apakah saya bakal tahu jadi pendeta? Apakah saya tahu bakal keluar negeri? Enggak Bapak Ibu, bahkan sebaliknya. Begitu saya melangkah dengan iman saya jadi penginjil, tabungan saya lama-lama habis. Di sini ada adik-adik saya list ada di sini. Saya mengalami keadaan yang sangat tidak mudah. Bertentangan beda dengan yang saya bayangkan Bapak Ibu. Saya dulu kerja, saya pengen ke luar negeri, nggak jauh saudara, Singapura aja. Nggak bisa. Saya nggak ditujukan, eh kamu nanti ya, kamu jadi penginjil, kamu nanti tahun 84 ya, aku berikan kamu Honda Accord 80. Enggak Bapak Ibu. Kamu nanti ya akan dipanggil, kamu akan pelayanan ke ke Toronto, ke Kanada ya. Kamu nanti akan mampir ke Belanda. Tidak Bapak Ibu. Ini yang perlu kita renungkan. Membuat banyak orang kecewa karena saudara menuntut sesuatu yang jelas. Harus bagaimana? Nantinya gimana? Saudara Tuhan tuh gak kayak gitu. Kalau Tuhan begitu, nanti Tuhan diatur sama saudara. Ya, ini pengertian basic saudara. Saya menjelaskan supaya saudara uh, mengerti. Nah, lihat sederhana. Lalu apa baca yang merah saja. Dua, tiga. Pergilah Abraham. Waktu saya sama di mobil sama Pak Engkong Yusak di Waleri, waktu lampunya mati, itu mobil saya tetap arahnya uh, arah ke Semarang saudara. Maksudnya udahlah nggak mungkin saya pasti mencari hotel di Weleri. Loh, dia luar biasa loh. Pak Yusak tuh sudah merasa, sudah merasa bahwa ini mesti geblas ke Temanggung. Dia punya kedekatan dengan Tuhan, dia terasa. Tapi karena saya nuntut, udah om yang doa, om yang doa, om doa. Dia ngomong gini, dah mobilnya diarahkan dulu, belok kanan dulu. Sudah luar biasa loh. Mobilnya belok kanan dulu ke arah Valeri. Terus minggir. Saya bilang, monggo. Mau doa monggo. Saya nggak bisa terima. Saudara. Tapi dia mengajak saya. Seperti kayak Tuhan memaksa. Lah satu langkah dulu, arah mobilnya ke ke Temanggung. Oh saudara itu peristiwa yang unforgettable untuk saya. Sampai di situ beliau sembahyang, dia doa. Baru dia bilang, Pat, geblas temanggung. Oh, ah, aku tidak bisa terima saudara. Saya bilang, om, om aja, om yang yang nyetir, monggo, monggo om yang nyetir. Dia jawabnya apa? Aku moto tuwo, kue moto nom. Saudara saya jawabnya apa? naik peteng, moto tuwo, moto nem, or doai. Lu betul gak? Kalau gelap gulita, mata mata muda, mata mata tua sama aja. Saya belajar, saudara. Itulah iman. Pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Makanya kenapa Lot pisah? Karena yang dapat rema bukan Lot, tapi Abraham. Makanya jangan ikut-ikutan orang lain. Kita belajar ke banyak orang, banyak hamba Tuhan. Tapi saudara harus punya rema pribadi. Yang menarik di sini, Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Surat di zaman itu orang mati mati mati muda juga ada. Tapi Tuhan sengaja bicara, menyatakan, mengajar kepada bapak orang beriman, sudah tua. Yang tua pun tidak terlambat untuk kita belajar hidup dengan iman. Di sini berapa yang umur 75 tahun? Berapa orang? Tadi pagi banyak, sedikit kan? Jadi berapapun umur kita sekarang, hari ini kita punya kesempatan berubah hidup dengan iman. Amin. Next. Nah saudara apa janji Tuhan kepada Abraham? Ini janjinya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyur. Engkau akan menjadi berkat. Ini janji Tuhan. Nah kita lihat saudara. Bagaimana supaya yang dijanjikan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Karena kita menerima berkat Abraham. Yang pertama, bangsa yang besar. Saudara, ini ayat yang perlu kita renungkan untuk kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan ini. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Saudara, apa intinya? Kalau saudara ingin menikmati janji Tuhan cepat menjadi bangsa yang besar, saudara harus ingat siapa diri kita dulu. Kita harus terus menyadari bahwa sebetulnya kita bukan apa-apa. Kenapa saya renovasi rumah? Waktu itu eh, arsiteknya ya dari Semarang, waduh ini jadi sempit, enggak apa-apa saya bilang. Gak bagus, gak apa-apa. Saya pengen kamar itu tidak dirubah. Karena tahun 86 pertama kali saya ke Temanggung saya nginep di kamar itu. Dan di situ juga mami saya pernah tinggal. Supaya apa? Saya selalu ingat. Panggilan saya pertama kali berubah dari penginjil kepada gembala. Saya bilang, Tuhan aku gak bisa. Aku nggak punya sifat gembala. Nama orang aja lupa terus. Bukan pikun saudara. Memang nggak bisa. Ketemu orang, siapa ya lupa. Tapi Tuhan berkata, aku mau jadikan engkau. Seperti yang ku mau. Dan luar biasa, Toto Vincent berubah berubah Pak, tak buat kolam ikan ya. Dari kamar lihat ikan, wah enak banget. Saya setiap hari kalau baca Alkitab saudara, sambil di depan akuarium. Saya lihat ikan jalan. Saya bisa nikmati. Itu keindahan, itu ciptaan Tuhan. Saya bilang Tuhan bagus banget ya, baik banget Tuhan, kau luar biasa. Kita perlu ingat saudara. Kalau enggak, ini akan menjadi kendala. Sungguh membuat kita jadi sombong. Bangsa yang besar. Yang bahaya adalah sombong. Saudara hari-hari ini hati-hati. Kita harus terus ingat siapa kita sesungguhnya. Bukan orang hebat, bukan orang pinter, bukan orang yang top. Tapi karena anugerah Tuhan, rencana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang percaya katakan. Kedua, next. Bagaimana Tuhan bisa memberkati saudara? Ini hati-hati. Tuhan telah memperkenalkan jalannya kepada Musa, perbuatannya kepada bangsa Israel. Saudara, di hatimu engkau pilih yang mana? Banyak orang lebih tertarik kepada hal-hal yang ajaib. Jarang orang tertarik mencari jalan-jalannya. Tuhan tahu. Dalam memimpin bangsa Israel, yang penting pemimpinnya Musa. Kepada Musa Tuhan memberitahu jalan-jalannya. Kiri Musa, stop ya, kamu bangun tenda. Nanti aku jalan, tiang apinya, kamu melangkah ke sana ya. Eh di depan ada musuh Musa, berhenti dulu. Itu jauh lebih penting saudara. Hari-hari ini orang lebih tertarik berkat. Saya ngomong kepada orang yang kemarin, wah aku mau mengimani seperti yang Karol alami, luar biasa. Dalam sekian jam, eh, sekian tahun, berubah menjadi miliarder gini. Saya bilang, oh keliru. Saya lurusin saudara kamu jangan tertarik kepada berkatnya. Tertariklah kepada jalan jalannya. Kemarin Karel ceritakan, dua tahun dia tidur di sofa. Saya sudah pernah ceritain, adik, adik saya eh, Bulis pernah cerita. Sampai Karel kasih tahu, maminya jangan sampai tahu dia tidurnya di situ. Nah saudara ini perhatiin, Bagaimana cara Tuhan memberkati saudara? Hati saudara mesti ke Tuhan. Kepada pemberi berkat, jangan kepada berkat. Maka Karl bagus, dia ngomong value lebih penting dari jumlah uang. Saya dari dulu tertarik gitu saudara. Lihat orang kalau dengar kesaksian saya lihat. Wah ini menarik. Orang boleh triliun, sama 100 ribu, itu belum tentu yang gede, yang, di, yang berkenan Tuhan yang triliun. Contohnya, janda miskin hanya memberikan dua peser. Tapi itu tertulis di Alkitab. Ananias Safira memberi puluhan juta dari harga rumah. Mati. Value-nya, sudah. Jadi ayo, Saudara lebih tertarik kepada Tuhan. Tertarik kepada jalan-jalannya. Tuhan apa sih yang kau mau? Saya tertarik kemarin apa yang Karena bilang. Ayo dalam satu hari satu persen saja berubah. Kita yang pemarah berubah satu hari satu persen. Kita yang mata duiten berubah satu hari satu persen. Kita yang mau skillfulnya mau ditambah satu persen ditambah setiap hari. Jadi pengertiannya baik, sudah. Ini cara Tuhan memberkati saudara. Yang ketiga, aku akan membuat namamu masyur. Karena itu saudara-saudara pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka jadi tugas. Saudara, kita tahu bahwa di dalam Yesus kita dibenarkan. Nah orang Kristen punya kelemahan apa? tidak mau belajar kebaikan. Yang penting aku benar, aku diselamatkan. Itu iman. Tapi obedience-nya adalah kebaikan. Sesuatu yang dilihat orang. Ayo Bapak Ibu kita belajar berbuat lebih banyak kebaikan. Berbuat baik dalam pembicaraan. Saya tertarik loh. Kemarin Karlo ngomong apa? Saya tuh orangnya pemarah, saya ngomongnya Gimana? Terus saya belajar. Bagaimana saya ngomong yang baik, ngomong yang tidak kasar, ngomong yang ini perlu Bapak Ibu. Dunia itu akan tertarik melihat body language kita. Kalau orang mau kerja sama, saya bilang, eh mau apa kamu? Apa kamu, bisa apa? Waduh kabur saudara itu orang. Tapi bagaimana kita merendah? Kemarin dia ngomong kan, kepada siapapun dia menempatkan diri dia lebih rendah. Itu luar biasa. Jadi kita perlu belajar melatih saudara. Bagaimana kebaikan Tuhan muncul melalui hidup setiap kita. Yang percaya katakan. Next. Janji Tuhan kepada Abraham, engkau akan menjadi berkat. Saudara ini yang paling orang tidak suka. Padahal ini adalah sebuah goal. Kalau Bapak Ibu dari Temanggung mau ke Jogja, kalau saudara harus melewati Secang, Magelang, Muntilan, baru Jogja. Saudara pengen ke Jakarta, melewati Cikampek, Cirebon, Tegal. Banyak orang maunya parkir di sini. Hatinya fokusnya, aku mau jadi bangsa besar. Aku kok belum diberkati ya, aku pengen nama masyur. Ini bukan sebuah goal, ini perjalanan Bapak Ibu. Harusnya mata hati kita di sini. Kalau kita sampai ke Jogja, otomatis Muntilan kita alami, kita lewati, Magelang kita lewati, kita alami, Secang kita alami. Yang nangkep pengertian ini katakan, jangan fokus di sini. Aku mau, aku mau diberkati, aku mau miliarder, aku mau, oh, puluhan miliar. Aku mau triliun saudara itu akan dilewati. Itu perlu kita renungkan, tapi goal hati kita tuh di sini. Bagaimana hidup kita menjadi berkat. Bukan seberapa banyak saudara dapat duit. Ini orang lain sampai tahu. Yang ngomong saya polisi sudah. Polisi itu bukan orang Kristen. uang yang kita keluarkan untuk menolong orang miskin yang kena pandemi. Miliar, saudara, bukan ratusan juta. Sekian miliar. Mereka bilang, agama lain aja nggak gitu kok. Kok gereja Bapak kok mau? Saudara, kita bersyukur. Mari kita terus jadi berkat. Yang sepakat, katakan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kita jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan apa Bapak Ibu? Keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Saudara, ya sekali lagi, ayo kita jangan parkir. Tuhan bawa jari besar, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita, terima kasih Tuhan. Membuat nama kita masyur, kita terkenal bukan orang yang uh, membuat kerusuhan, kita membuat orang yang buat damai. Saudara, makanya saya pernah tegur orang, ayolah jangan yang negatif. Kamu terkenalnya negatif, itu nggak enak. Terkenal kamu yang jadi berkat, kamu yang menolong orang, menguatkan orang, me, e, menyegarkan orang yang lemah, orang yang yang berbuat apa, engkau kuatkan supaya engkau menjadi berkat. Yang sepakat katakan next. Lalu Abraham berangkat dari situ. Ke tanah Negev, ia menetap di antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, dia saudaraku. Maka Abimelech Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Saudara, orang hebat seperti Abraham mengalami keadaan seperti ini, saudara. Jangan berpikir saudara kita adalah orang yang sempurna. Jangan pernah berharap saudara akan temukan suami yang sempurna, istri yang sempurna, anak yang sempurna, orang tua yang sempurna, pemimpin yang sempurna, anak buah yang sempurna. Jangan pernah ada pikiran seperti itu. Bapak orang beriman saudara, betul. Karena zaman itu manusia belum banyak ada ikatan darah. Tapi sebetulnya posisi Sarah itu lebih kuat sebagai istri, bukan saudara. Gak ada orang yang hebat, saudara. Kalau saya dengerin apa yang Kong Yusa katakan, selalu dia berkata, gak ada orang yang mampu. Makanya hati-hati saya ingatkan ya, saudara yang perfeksionis, saudara yang idealis, ini paling banyak gampang dituntut sama si jahat. Bukan Tuhan yang nuntut. Benar. Alkitab ngomong apa? Kamu yang mengharapkan orang seperti ini, kamu akan diperlakukan seperti itu. Kamu yang mengajak orang jalan satu kilo, kamu akan dibawa lebih dari satu kilo. Maka firman berkata, kalau hidupmu tidak lebih benar dari orang farisi, engkau tidak bisa masuk kerajaan surga. Hati-hati saudara. Orang perfeksionis, orang idealis, ini orang yang paling gampang dituntut sama si jahat. Karena saudara melihat orang lain jauh dari sempurna, saudara nuntut, saudara menilai. Nah kalau hidupmu tidak lebih baik dari yang kau nilai, seperti Simei dan Daud. Itu kematian saudara. Saudara dengar kesaksian Karel kemarin. Kematian. Saya kaget Pak Pandu bilang. Karel mimpinya di nisan itu dilihat nisannya dia 30 September. Pak Pandu sama Bulis cerita bagi anak waktu karena masuk ke rumah sakit tanggal 29 September, beda sehari. Itu mati dan hidup rebutan antara setan sama Tuhan. Maka dari itu saudara, hati-hati. Semua orang bisa sakit tergantung kita punya sikap. Saya bisa menyesal seumur hidup kenapa papa mama saya bercerai. Saya bisa menyesal seumur hidup pada waktu saya pertama kali kita manggung. Tapi saya nggak mau pilih itu. Ternyata hidup saya bisa berubah, hidup saya bisa diberkat. Di Belanda orang bertobat banyak. Sampai sekarang sudah. Kalau ada pembicaraan, salah saya ke Jakarta, ke, ke Belanda, mereka oh ini loh, ini loh. Pak Petrus Hadi ini loh dulu, yang malam sejuta kasih ini loh yang RMS ini loh. Saya nggak pernah mikir hidup saya jadi berkat sebegitu rupa. Maka saya mau beritahu saudara, ayo kita sadari kita bukan orang yang sempurna. Yang sepakat katakan, tapi berubahlah satu hari satu persen. Halo? Kalau Tuhan berikan lebih dari satu persen kita ngucap syukur. Nah ini saudara baca bersama saya, dua tiga, Sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam. Yang penting apa? Bangkit, bangkit, bangun kembali. Jangan setuju dengan kelemahan kita. Tapi kita minta anugerah Tuhan. Hidup kita diperbarui dari hari ke sehari. Yang sepakat, katakan. Next. Inilah saudara pengalaman yang saya mau ceritakan lanjutkan minggu lalu. Ini adalah tempat di mana roh kudus dicurahkan. Waktu itu uh, Jeffrey Rahmat dan sebagainya mendapat uh, roh kudus yang luar biasa ini Pak Daniel Alexander. Ini kitchen, kitchen ya kitchen. Ini mereka uh, dengar bahwa kita di Belanda mengalami sesuatu dan mereka datang mereka lihat. Ini Ibu Iin jadi kalau saudara dengar Ibu In berkata, Pak Petrus hadir deketin saya. Foto membuktikan. Betul? Betul saudara? Pak atau Doni kan, tahu Tony gimana? Betul, betul, betul. Ibu In kalau kirim lagu eh, foto ini dia berhenti sudah. Oh ya, ya, ya, ya, ya. Siapa yang deketin? Kelihatan lah saudara. Ini malam sejuta kasih. Ini Jeffrey Rahmat, ini Chris Manusama, ini Robert, ya sekarang jadi suami Lea. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya nggak pernah menduga, saudara. Terjadi sebuah sejarah malam sejuta kasih. Belanda digoncang dengan anak-anak mahasiswa. Saudara, ini berkat yang tidak saya duga Tadi pagi saya bilang, saudara kenal Yusuf Roni? Saudara kalau umur di bawah 50 pasti nggak tahu. Kalau soal 55 ke atas pasti tahu. Zaman itu, ini pendeta penginjil nomor satu di Indonesia. Karena mantan dari anak bungsu yang bertobat. Dan begitu dia bertobat, dia masuk penjara. Tangannya bengkok semua, saudara, dipukul. Disuruh tidur di es dan lain sebagainya. Penderitanya luar biasa. Dan saya sudah anak muda yang dibuat tanpa Tuhan sadari, tanpa saya sadari. Khotbah saya didengerin sama papanya Pak Dodo, Dodo yang eh, Jakarta itu. Dikirim ke Jo Sudirgo. Ini pendeta, eh, pengurus persekutuannya. Saya dulu saudara gak bisa makan pakai sumpit tuh. Deso tenan saudara. Semua pakai sumpit, saya pakai sendok. Sampai sekarang aku gak bisa pakai sumpit. Wong Tegal, wong Deso. Dibuat Tuhan seperti ini. Dulu gak bisa terima, apa itu Petrus Hadi? Siapa itu? Saya gak mau khotbah bareng sama dia, saya gak kenal. Makanya semua peristiwa itu baik. Saya bilang apa? Gak apa-apa, Pak Jo gak apa-apa. Aku tidak khotbah nggak apa-apa. Saya, oh nggak bisa dong, saya gini. Enggak, buat apa saudara, udahlah. Kalau saudara ini, nah saya nanti dua minggu, saya, uh, minggu depan atau dua minggu lagi saya jelasin. Tuhan berkata, rumah itu, bahan rumah itu dibentuk tanpa kedengaran suara palu. Itu artinya menarik. Kalau saudara dibentuk engkau teriak, engkau berontak, engkau marah, itu menjadi lama perjalanan. Ya, ini di uh, Japanese restoran di, di Toronto. Next, ini KKR malam sejuta kasih sudah. Saya diterjemahin uh, bahasa Belanda dan inilah yang merubah membuat sejarah baru di Belanda. Mereka terkejut ada orang Indonesia yang membuat KKR. Ini gereja, salah satu gereja terbesar di Belanda. Setelah dari sini mereka undang saya. Ini Bayu Sufroni. Ini di Niagara Falls. Di uh, perbatasan Toronto dengan uh, Amerika. Saya khotbah di dokter-dokter, saudara. Di Belanda. Saya nggak pernah pikir. Saya khotbah di full gospel. Seluruh Perancis Saudara, Tuhan bisa angkat hidupmu. Tuhan punya banyak cara. Amin. Saya nggak pernah mikir Bapak Ibu. Pada waktu saya jadi penginjil, pupuslah impian saya menurut manusia. Kapan saya bisa keluar negeri? Saya khotbah ke Solo dapat duit 5 ribu. Khotbah 5 ribu. Bayangin Bapak Ibu. Naik bus saja nggak bisa. Saya ikut truk. Ikut truknya harus sesuai jadwal. Dari Tegal, ikut truk sampai ke Solo. Setelah nanti balik lagi dari Solo bawa babi ke Jakarta lewat Tegal, saya ikut. Gak punya duit Bapak Ibu. Perjalanan yang menyakitkan. Tapi tidak pernah saya memikirkan saya seperti ini. Diangkat begitu tinggi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Yang percaya katakan, hati kita sudah. Engkong Yusak selalu berkata-kata, sikap hati. Jangan berontak, jangan marah. Seolah-olah mati rencana Tuhan. Saya tadi baru dengar, Karl dinubuatkan oleh Bob Alarit, kamu akan menjadi saudagar begini-gini. Tapi lihat apa yang dialami Pak Pandu. Orang tuanya di gereja ini mengalami keadaan yang menyedihkan, gaji semua stop, berhenti. Dan terpaksa ke Jakarta dengan hutang yang begitu banyak. Mimpi seolah-olah firman nubuat mati. Tapi Tuhan tidak pernah lupa apa yang dia ucapkan. Amin. Tuhan punya cara Bapak Ibu Tuhan punya cara unik, Tuhan punya cara berbagai macam. Untuk menggenapi firmannya. Makanya dari dulu saudara, saya tidak pernah iri pada orang yang berhasil. Dari dulu saya bersyukur, itu anugerah Tuhan. Waktu enam hamba Tuhan, ini punya mobil, ini punya mobil, saya nggak oh, Tuhan aku pengen, enggak saudara, tidak. Ini penting sekali sama beritahu saudara jangan pengen seperti orang lain. Saya nggak pernah malu, saya nggak pernah waktu Pak Daniel, wah saya ini alpat gini-gini. Saya dia, saya nikmati aja. Enggak, kapan Tuhan aku? Enggak. Tahu-tahu Pak Yusak mimpi. Pet aku ngimpi, kamu dapat ya, mancing dapat ikan kakap hitam gede. Itu bukan saya yang mimpi Bapak Ibu. Saya mau beritahu saudara, Jangan iri kepada orang lain. Tuhan punya rencana yang ajaib buat setiap saudara. Pribadi demi pribadi. Amin. Yang penting apa? Kita introspeksi. Apa sih Tuhan yang kau tidak suka dalam hidupku? Saudara hati-hati. Kemarahan yang didiamkan itu menjadi kepahitan yang disaksikan Karo. Wah aku gak suka sama orang itu. Saudara cepat beresin. Buang semua. Kalau tidak itu akan menghalangi dan menjadi pembunuh dalam hidupmu. Bisa pembunuh keuangan, bisa pembunuh kesehatan, bisa pembunuh macam yang lain. Engkau tidak mengalami damai sejahtera. Saya pikir mimpi saya habis. Kapan saya bisa keluar negeri? Dari sini saudara, setiap tahun sekali. Dari sini. Setiap tahun sekali saya keluar negeri. Justru setelah jadi penginjil. Dari sini saya diundang, diundang, diundang. Oh, ada pendeta penginjil Indonesia muda. Kamu undang dia, kamu panggil tuh dari dari ini, dari dipanggil terus. Jerman waktu blekutan, Jerman mundang. Tuhan akan angkat hidupmu dengan cara Tuhan. Yang sepakat dan percaya katakan. Dan sekarang saya hitung, anak saya yang bilang loh. Saya lebih dari 60 negara pergi untuk memberitakan Injil. Oh di Temanggung kota kecil gak mungkin siapa bilang. Hai engkau Bethlehem Efrata sekali-kali engkau bukan yang terkecil. Halo? Muncul di antaramu pemimpin-pemimpin yang ajaib. Amin. Saya percaya kota kita menjadi kota yang diberkati. Halo? Muncul sekarang pabrik Nike bakal terbesar di Asia Tenggara. Nanti muncul yang lain, muncul yang lain. Kota kita menjadi kota yang diberkati Tuhan. Yang sepakat, katakan.